Gezang van het koor kleeft aan de voeten van de priester. Hij is koortsachtig aan het dansen. Het huis wikkelt zich om hem heen, zijn benen verkrampen. Alle andere hoofden in de ruimte zijn gebogen. Alle zwarte mensen identificeren zich met gebroken mensen. Alle zwarte mensen identificeren zich met verlaten mensen. Alle zwarte mensen zijn crimineel. Negeer de sneltrein in Hongkong richting Kok, De twee mensen die je van de vonkende rails wegtrekken. De tramlijn die bergopwaarts gaat en takken opslokt. Eile lucht tussen Chinese bergen en vliegtuigvleugels. De reis tegen de rotatie van de aarde in. Negeer het dak van het gebouw dat naar je fluistert dat je dichter bij de rand moet gaan staan. De rand die fluistert dat je over die rand moet kijken. De straat die wenkt met duizend polsen geplakt op autobumpers. Dunne vingers van licht die zich om je ribben krullen om je naar beneden te trekken. En een zacht gefluister. Alle mensen bestaan niet. Alle zwarte mensen identificeren zich met verlaten mensen en alle zwarte mensen bestaan niet. Negeer de enorme strakstaande blaren op je buik, achter in de auto, krijzend van de pijn op weg terug naar Nederland. Want onderweg zijn, je ziel verplaatsen, is accepteren dat je tijdelijk niet bestaat. En dus bestaat de pijn ook niet. Het lichaam zwelt langzaam op en wordt zwaarder. Vergeet de eerste keer dat je beseft dat je niet meer van de bank naar de wc kan lopen. De tien verdwenen kilo's na een half jaar op bed. De Olympisch kampioen figuurschaatsen die over je beeldscherm zwabbert terwijl je in een poop plast. Want elke vorm van zelfhaat is complex en individueel. Alles wat de mensen bestaan niet. Alles wat de mensen is een combinatie van woorden die bij je tanden begint... en zich als rekbare latex langzaam over je lichaam trekt. Tot het ademloos en krakend op de grond ligt. Ontdaan van iedere vorm van menselijkheid. Het is een dunne laag, maar hij maakt mij onherkenbaar. Onleefbaar. Steeds boller en zwaarder een volle emmer water in het midden van een zwembad. Dus vergeet heel 2005. Vergeet de auto's in Napels en de slagtanden van hun bestuurders. De Somalische tassenverkoper in Rome die verscheen en weer verdween. De muzikant in Montpellier die naar het geboortedorp van je vader leek te ruiken. De vrouw in de supermarkt die zich langs je moeders borst boog en hard in je wang kneep. Vergeet de druk van het aardse leven op je borstkas om vier uur ochtends. Zwetend van een onherleidbare angst, terwijl minuten als spinnen over je lichaam kruipen. Alles wat de mensen is een vergane kunstvorm, waar slechts enkele naar terug verlangen. Een onoplosbaar conflict. Ik moet drie uur lang in een rolstoel zitten en zelfs dat is vermoeiend. Alle zwarte mensen zitten op een bankje en dat is vermoeiend. Alle zwarte mensen kijken in bed naar de Oscars. Zwarte mensen zitten in de metro. Zwarte mensen maken hun lichamen kleiner met groot haar en kleine telefoons. En dat is vermoeiend. De stad vergt inspanning. Het dorp is een conflictgebied. De wijdse reflectie in mijn achteruitkijkspiegel. Zijn we nou op vakantie, vroeg ik. Waarom heb je me geen antwoord gegeven? Alles wat de mensen zitten aan zee, op vakantie, hun kont in het zand en zelfs dat is vermoeiend.